Estamos aquí llegando a la zona del bosque con estos niños. Saluden. Hola. Acá entonces estamos llegando a nuestro refugio donde eh, nos vamos a hospedar. en lo profundo de la selva y aquí está lloviendo. Esto es un diluvio. Está lloviendo